Э, здравствуйте! Сегодня мы будем решать задачку из 20 тура последнего чемпионата мира, проходившего в Индии. Тур назывался Puzzle Fusion, задачка номер 7, полиндром в квадрате. Условия задачи. А в данной сетке необходимо разместить буквы A, B и C, остальные места остаются пустыми. Пустые клетки не могут касаться друг друга стороной, а клетки с буквами должны образовывать палиндром. То есть читаться слева направо или и справа налево одинаково, или сверху вниз и снизу вверх тоже одинаково, без учета пробелов. То есть вот это слово должно быть палиндромом в любой строчке, и вот эти слова тоже должны быть палиндромами в любой строчке. Это касается как общей сетки, так и каждой маленькой сетки. Очень важным условием в этой задаче является то, что палиндром должен содержать как минимум две разных буквы. Отсюда следствие, что палиндром может содержать минимум три буквы. И это означает, что все квадраты 3 на 3 у нас будут заполнены. Руками я обозначаю буквы, э, клетки, в которых обязательно есть буква. То есть они не пустые. Минусами я буду обозначать буквы, клетки, опять же, в которых нет букв. Напомню, что два минуса рядом стоять не может, поскольку пустые клетки не касаются друг друга стороной. А, сначала будем использовать простые соображения. А, рассмотрим предпоследний столбец. Раз это полиндром, значит он должен начинаться и заканчиваться с одной буквы. Первые три клетки тоже образуют полиндром. Значит, здесь тоже буква С. И, соответственно, буква С будет находиться, будет, будет находиться снизу третья. Аналогичным образом, рассуждая, мы можем поставить достаточно большое количество дополнительно хочу обратить внимание, что в этом месте не может быть буквы «Б», иначе нарушим условия на содержание двух различных букв в полиндроме. Не может буквы «С», значит, это буква «А». Аналогично вот здесь. Также нужно обязательно вот, рассмотрим данную горизонталь. CAB, значит, с обратной стороны тоже CAB встает только так. BAC встает тоже только так по этой строчке. Поэтому столбцы. А, <clears throat> э, далее, опять же, э, рассмотрим длинные столбики в общей картинке. А, в данном случае полиндром должен начинаться с буквы А, причем A, B, A. Единственный вариант такой. Аналогично нижняя строчка, правый столбец, Ну и можно дорисовать правый столбец, поскольку здесь может находиться либо буква Б либо пустая клетка в силу, в силу полиндромности этой строчки, буква B нарушает полиндром, значит здесь пустое место. Аналогично здесь, в силу полиндромности этой строчки, здесь может находиться либо буква С, как четвертая сверху, так и четвертая снизу, либо пустая клетка. Буква С нарушает, нарушает полиндромность, значит здесь прочерк. Теперь рассмотрим <clears throat> следующее заключение. Возьмем вот эту строчку. здесь у нас находится палиндром по условию задачи. Назовем его x, y, x. Причем x и y различны. В силу наличия как минимум двух несовпадающих букв в палиндроме. А где у нас может находиться центр симметрии большого палиндрома? Понятно, что в точке y он находиться не может, поскольку a и c различаются. А также он не может находиться посередине между клетками, потому что x и y различаются, и здесь посередине. Значит, центр полиндрома может находиться только либо в точке x слева, либо в точке вот x справа. Ну, дальнейшее смещение совсем нарушит картину, то есть центры рассматривать здесь бессмысленно. Предположим, что центр палиндрома находится вот в этой клетке. Тогда справа от него расположено максимум 3 клетки, а слева уже 4. И на самом деле будет 5, так как двух пустых клеток рядом быть не может. Соответственно, центр палиндрома по выделенной строчке будет здесь. Соответственно, можно обозначить C, C. А, также можно заметить, что <clears throat> ну, здесь, во-первых, обязательно будет буква. А, слева от центра у нас максимум 4 буквы, слева, справа от центра у нас минимум 4 буквы, значит их ровно 4. Значит здесь и здесь буквы есть, а здесь буквы нет. Можем расставить в силу полиндромности уже некоторые буквы. Перейдем ко второй строчке, точнее следующей. Э, здесь будет абсолютно та же картина, в силу того, что внутри полиндром буквы разные. Центром симметрии данная клетка быть не может, поскольку в противном случае вот эта клетка тоже будет С. И здесь палиндром из одинаковых букв, что невозможно. Значит, центр симметрии полиндрома в этой строчке большого будет здесь. Таким образом мы можем обозначить здесь сразу букву А. Повторяя предыдущие рассуждения, здесь минимум 4 буквы, максимум 4 буквы. Здесь раз, два, три, минимум 4 буквы. Значит, эти минимумы совпадают. Минимум и максимум. А опять можем раскидать метод. воспользуемся теперь вертикальными столбцами. Данный столбец, абсолютно повторяю предыдущие рассуждения, центр симметрии может быть либо здесь, либо здесь. Здесь он быть не может, симметрия нарушается, значит центр симметрии здесь. Получается, здесь должно быть 4 буквы, и здесь должно быть 4 буквы. Строчка нарисовалась этот столбец. Та же картина. Центр симметрии находиться здесь не может. Потому что тут 4, тут уже 5. Значит, центр симметрии будет находиться вот здесь. А, раз, два, три, четыре буквы. Это по минимуму. Раз, два, три, четыре. Тут четыре буквы это по максимуму. Это С, это В, а, Дальше можно, ну, запомним, что у нас получилось. Здесь для полимерона не хватает буквы «Б». данной строчке полиндром. здесь не может быть никакой буквы, потому что в случае наличия четвертой Б это не полиндром, только пустая буква. и рассмотрим нижнюю строчку. Здесь может находиться либо буква Б, либо пустая. Буква Б не может находиться в силу полиндромности, значит это пустая. Тогда здесь обязательно буква А. Здесь в силу полиндромности может находиться вот этого столбца, либо буква С, что невозможно, поскольку справа в этой строчке А, значит тут здесь обязательно есть буквы, поэтому ну, А, рассмотрим теперь вот эту строчку. Если здесь будет стоять пробел, то бишь пустое, пустое место, то здесь обязана быть буква «Б» в силу полиндрома. Буква «Б» здесь абсолютно нарушает полиндромность. Значит, эта буква не пустая, и она обязана быть посмотреть, ну, что у нас. Например, вот эту строчку. ACAC. Вот эту строчку, вот это место. CACA, CACA. Вот это середина. Значит, здесь в лучшем случае может быть буква А. Буква А не может быть в силу полиндромности. Там есть строчка. Здесь пустое Здесь обязательно есть буква. A, B, B, A, B. Две вот эти буквы у нас одинаковые. Это буква B из этого полиндрома, а буква B. Ну, и тут же расставить оставшиеся с. AC, AC. И пока непонятно. А, вот здесь обязательно пустое место. Потому что если тут стоит буква, она должна быть буквой А, из этой строчки, это нарушит нашу цепочку. Значит, здесь обязательно буква есть. Можем дорисовать данную строчку. A, A, C, C, A, A, C, C, B. А, так, в данном случае осталось ну, практически мелочь. Здесь эта строчка у нас уже представляет из себя полиндром. Если мы сюда что-нибудь добавим, она нарушит нашу конструкцию. Значит, здесь пустое место. А, дальше. Э, наш центр полидома в данном случае здесь. буквы совпадают. C, B, B, A, A. Нужно поставить две буквы B. Здесь буква B быть не может, в силу того, что тут они вообще отсутствуют буква Б должна быть здесь. здесь будет пустое место, потому что иначе полиндром нарушится. всякий случай проверяем последнюю строчку. Да, все хорошо. А, задача решена. Спасибо за внимание.